ngopi belum pada ngopi ya tuh ya ayo orang ngaropi supaya hirup pasti kopi pahit kopi amis kopi hidung kopi susu nikmat kopi luar biasa jeng mentul narasa, lamun nungaduk nyeduhna eta janda ngora